Ja, streck dich mal an. Streck dich an. Kannst du den auch was? Hä? Hast du schon Hallo gesagt? Ja. Ja, weißt du. Musst du Hallo sagen, ne? Ja. Ganz toll. Hunger, ne? Ganz toll. Jetzt sag nochmal Papa. Also da würdest du mich sehr, sehr überraschen. Oder Mama. Aber jetzt natürlich nicht. Mama. Ich habe ihm gesagt, wenn der Mann mit der Kamera kommt, dann sagst du bitte nichts mehr. <laughs> ja, was ist denn das? Was ist denn das? Ja, das schmeckt dir natürlich. Das schmeckt dir natürlich. Hm? Du bist ja... Also das ist doch ein Sprung. Also unwahrscheinlich. wahrscheinlich. Als wir eben reinkamen, sagte Papa. Ja, das ist ja toll. Und Essen kannst du auch, ne? Ja. Es ist nicht zu glauben. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Los! Pa, pa, pa, pa. Hm, was schießt du mich so an? schießt du mich an? Go So it's me. Go be to him. Go be to him. Um, yeah,